często słyszę, jak ktoś mówi, no nie mam czasu. No, czas pędzi, a masa ważnych rzeczy jest od miesiąca nieruszona. No ale dlaczego tak się dzieje? Skoro doba twoja, moja, podobnie jak Steve'a Jobsa, Józefa Piłsudskiego czy Henry Forda, to jest 24 godziny. A oni znajdowali czas na ważne rzeczy. Jak to zrobić, żebyśmy znajdowali czas na nasze ważne sprawy? Moim zdaniem recepta jest prosta. Planowanie. No ale pewno odpowiesz, spróbowałem już masę różnych technik, metod, narzędzi planowania i to nie robi tego, co powinno robić. No ja znam klucz, ponadczasowy klucz, który się u mnie sprawdza. Jego nazwa brzmi planowanie tygodniowe. Na początku każdego tygodnia, a właściwie nim on się rozpocznie, to umieszczam w swoim kalendarzu duże kamienie, czyli ważne, ale czasochłonne zadania. A potem bronię tych terminów w kalendarzu, tak jakbym bronił najważniejszych spotkań. Czy to się sprawdza? No sami ocencie. Od ponad 100 tygodni znajduję co tydzień czas, żeby kręcić minutówki. No, to jest czasochłonne. No, przecież mam sporo na głowie, tak jak ty, jak wielu innych widzów. Zatem, jeżeli chcesz, żeby znalazł się, żeby znaleźć czas na rzeczy, na zadania, które są dla ciebie ważne, to już teraz zacznij planowanie tygodniowe.